手背部原始点位置如图中红线所示，位于手背上的三条，每条从两指间的结合部向上经过手背的两指关节间隙，再沿掌骨缝、引状肌上行至其近端而止。涵盖范围。 手背原始点相对应之手掌心至手指，如图中黄绿色区域所示。另有拇指原始点，位于大鱼际外侧近拇指腕掌关节处之掌骨根部紧贴骨旁，涵盖范围拇指第一二指节，如图中黄绿色区域所示。 我们现在再来介绍手背部的原始点。手背部原始点跟足背部一样，就是在两指之间。那手只有这四指，所以手背部原始点只有三条。它两指之间结合处，好，这个就是起点。从这个起点，然后沿着骨缝。 两股之间，一直往上按，按到骨头近端处，这个就是原始点一条了。其他第二条、第三条就跟第一条的找法一模一样，都是从结合处开始。它的工具一样可以用食指法。好，那我们食指法。 找出来之后，我们直接在两指的结合处直接顶进去，然后这一手也是把它固定抓稳，往上抬，看这个往下压，这样形成一个力量。好，这样顶下去之后，开始沿着骨缝来回。 绝对不要前后，前后就会碰到骨头了。好，这一点也是，这一点也是，哦，这一点已经是近端处了。第二条按法一样，结合处，第一点，第二点，第三点，好，这个也是近端处了。 第三条也是一样，好，同样它也可以用拇指按推法，拇指拿好之后，以侧面拇指的侧面，然后直接顶到两指的结合处，顶进去，然后一样上下按推。 上下按推，上下按推，上下按推。另外两条操作方法相同。手背部原始点，还有一个是拇指的原始点。 它刚好就在拇指侧面，沿着骨头到近端，也就是掌根，这里有一个横纹，然后上来一点点，就是骨肉交界处，就是这一个点。好，这个点找到了之后，来翻过来。好，我们用工具是用食指法。 直接顶进去，然后沿着骨盘来回骨盘下一个点也稍微帮他按推一下，这是拇指原始点的按推方法，舒缓可以用拇指指腹。 按推按推按推，以上是手背部延时点的按推方法。